مجبور ساجي من بلا جيراني ماجي ركب التاكسي للعزمة راني ماشي ماشي ما بقاتش العشرة في دواري فنات البشرة عولت على الهجرة وخلي يا سيدي يسرى مسرى شمرت يدي وهوت تسمح للقنصلية نعرفت الراس حاكمين البلاص من قبلي Dainy, Dainy, oh. سبع ليالي هاني جاني بخبر فجاني يا وخدي انا سنتلعون مع